Witam Państwa serdecznie w ten piękny, zimny, mroźny, zimowy poranek. Mam na imię Łukasz Bartkowiak, jestem z wykształcenia etnologiem. Ten wideoblog, etnoblog, jak sama nazwa wskazuje, poświęcę zagadnieniom etnologii. E, będę tu podróżował po kosmosie etnologii. Postaram się pokazać perspektywę badacza tego, tej dziedziny nauki. Etnologia nie zajmuję się wyłącznie tymi ludźmi z daleka. Etnologia służy poznaniu również ludzi nam bliskich, mieszkających za ścianą, o których często zapominamy w rzeczywistości codziennego dnia. Ludzi, których historia jest warta poznania i którzy wręcz domagają się tego, by poznać ich historię.